लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है घर बनाएगा मैं तो पैसा बनाता गाड़ी बनाता बैट खेलने के लिए सुपरमैन एलिफेंट राइड करने के लिए पेंसिल से हम नेचुरल चीज़ें ज़्यादा बनाएंगे जैसे पानी है खाने की चीज़ें हैं या फल ग्रीनरी है मैं एक नया अर्थ बनाना चाहूँगा इधर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उधर अपन जाके रह सकते हैं पेंसिल मिलेगी तो मैं खुद के लिए गाड़ी बनाऊंगा जिससे मैं कुछ चार पैसे कमाऊंगा अपना घर दार चलाऊंगा आई बॉर्डर्स पुअर लोगों के लिए मनी और उनकी जो भी थिंग्स है जो यूजफुल है जो भी उनके काम के लिए आ सके वो मैं बनाऊंगी मैं अपने भाई की तस्वीर बनाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी याद आती रहती है अपना एक गाड़ी के जैसा सिस्टम बनाएंगे दोनों साइड रहेगा फैन ट्रैफिक के लिए सेफ्टी रहेगा गाड़ी भी उड़ सकती है गांधी जी ऐसा बनाता था अपना देश पुराना जैसा हो जाता है ये पेंसिल से मैं मेरा फैंटेसी ड्रॉ करेगा और वो फैंटेसी को मैं एंजॉय करेगा अगर मेरे पास जादुई पेंसिल होती तो मैं मैं ये चाहता कि मेरा बचपन मुझे वापस मिल जाए Another pencil so that it keeps going on and on. If I had a magic pencil, I would draw a steak because I'm damn hungry right now. I would draw some wings and then I would attach them to my back and I would fly.